қайырлы таң қазақ елі қасым жомарт кемелұлы шындықты айтыңызшы төмен жақта не болып жатқанын білмеймін деп болмаса ауыл тұрғындарына үкімет тарапынан соғыс жарияладық үнсіз ауыл халқы өмір сүруге құқылары жоқ деп қаншама нелерді көрсетіп жатырмыз мен былтыр күзде тіпті қыстың басында ауылымыздағы малдардың іш тастауы мен ірі қараның уланып өлу туралы мәселе көтергем оған келген жаңа әкіміміз енді қазір естіп жатқан әңгімелеріме байланысты айтайын ана блогерлерді жалдап жалған ақпарат беріп ешқандай да менің айтқандарымды жоққа шығармақ болды бірақ та қазіргі міне екі үш күн болды мен өлекселерді көрсетіп жатырмын ол өлекселер, ол өлекселер. не аспаннан төгіп жатқан удың болмаса шаруалардың алып жаңағы астықты мол аламыз деп қытайдан әкелген удәрілерді сеуіп сол удәрілді дің әсері де болуы мүмкін болмаса міне солтүстік қазақстаннан солтүстік қазақстаннан ә, солтүстік жақтан алып келініп жатқан бекеевтердің ауру малдары болуы да мүмкін неге неге біздің күдігімізді ге жауап бермей отырсыздар былтыр референдумға байланысты арба сүйреп шыққан байырғы қазақ жері байырғы дегенде де қазір ойлап қарасам байырғы демеу керек екен ата бабамыздан мұраға қалған қазақ халқына мұрасы яғни ортақ меншігі ата бабадан мұраға қалған қазақ халқының ортақ меншігі жер ұлтарақтай жерге де меншік құқы берілмейді жалға да берілмейді тек қана пайдалану құқы деп ата заңымызға түзету енгізілу керек мен көтеріп жүрген негізгі әңгімем осы одан кейінгі екінші әңгіме 92 жылы қарап отырсаң назарбаевтың ауыл шаруашылығына жүргізген реформасы ол ауыл тұрғындарына жасалған қастандық мемлекетімізге жасалған опасыздық осы үшін ол жауапқа тартып сотталу керек ол тек қана ауыл шаруашылығын қират, қиратқанда ғана емес қаладағы кәсіпорындарды да жабуға не болды баяғыда еститінбіз қырдым жойдым ақтауда емес қай жерде тіс пастасын шығаратын бәленбай түбік миллион түбік э, завод аштық талдықорғаннан крекет жасайтын печенье фабрика аштық ә, шымкенттен тара жасайтын жаңағы ыдысы екі литрлік а енді бүйтіп қарап отырсаң жағдайы бар кез келгеннің отбасылық қана шаруасы екен айтылып отырғаны мемлекеттік емес есесіне міне салып берген сары жолының арқасында ауылдың тұрмысы күннен күнге төмендеуде кешегі қанды қырғында сол 92 ші жылғы ауыл шаруашылығын қиратудың нақты көрінісі деп айта аламын бірақ міне бір жарым жылға жуықтап қалды қаңды қаңтарға әлі ештеңке ашылған жоқ мәсімов те басқа да ол тек қана орындаушы неге қасым жомарт кемелұлы шындыққа тура қарамайсыз халық сеніп қуанды сен өзің келгенде енді ана сауатсыздың орнына оққан ұлттық тәрбиені бойына сіңірген шығар деп халық жазушысы кемел ұлы деп ана назарбаев сияқты шошқашының тәрбиесінде өскен шошқаның қашасын жеп өскен адам емес деп түк көрмеген емес бұл көрді ғой деп а бірақ қазір қарап отырсақ асып бара жатқан ештеңкең жоқ күннен күнге ауыл халқының тұрмысы төмендеуде міне мен жаңа бағана айтып кеттім ғой күздегі жағдайды мен ол кезде айтқан міне жердің бәрін қар басып қалды да жердің бәрін қар басып қалды да мен өз жылқыларыма қарап айттым қар басып қалды да ә, ең оларға жеңіл азық егістіктерде орнында қалған сабандар соларды жеп міне құлындарын тастай бастады деп кешеде салып жібердім міне менің малым жазда қыстай сабан жеді ешқандай сабанан зиян жоқ деген адам сол сабаның зардабы бірінші құлынын тастаған екінші өзде. ол бір екі жағдай болса ол енді кезе шоқ еді болып жаппай болып жатқан дерт қой індет ал енді біздің мүмкін ана журналистің бейбіт исабаевтың тек қана өсек жинағаннан басқа ештеңкеге ә, шамасы жетпейтін сияқты кездесуге барған кезде айтқан сөздері ұнап еді бірақ қылықтары ұнаған жоқ а екі рет актив жинап есболатовқа біздің аудан әкімін мақтау беріп мені, менің үнімді өшіргенің ана блогерлер арқылы жолын таптың деп бірақ менің үнімді өшіру оңай емес Кеген блогер ол отыр қамауда кінәлі кінәсіз екен білмеймін бірақ соңғы іздеп барып жолыққанымызда жолдасымыз екеуміз екеуміздің де бетімізден сүйіп кешірім сұрады мен бір жақты екен деп өйткені неге тапсырысты орындады деген сөз мереке қыста қыстың басындағы өтірік болса міне мына көктемде сол егіндердің шетіндегі анау қалған шөптерді деп малдардың қырылуында сол себеп болуы керек мен өз ойымды айтып отырмын олай емес екен дәлдеңдер мал төтен аурудан келді бекейіптер де ауру кеп жатқан жоқ ә, байып, ә, ол облыстың ә, ана қылмыскерлерді жауап отырған жоқ облыстың жаман шықпасын деп жанталасып жатыр ана жамаубаева бар ма қамаубаева бар ма тағы біреулермен қосылып а бірақ та қазір Кербіл ауданына Семен заводтың беріп жатқаны бар ана суға деп бөлініп жатқан ақшалар бар ә, басқалар бар соларды жеу үшін енді келесі адвокат деген шақ күнде ә, архитектор шақ күн жұмыс істеп құрылыс саласын пәре алып сотталып отырса ә, балқа, ә, бақанастан ба балқашақтан ба жаңағы отырған әкімнің орынбасарының қылмыстары ашылып жатса балқашақта оны мына жерге әкеліп оны қорғап отырса жоқ әлде кез келген алаяқтың қолынан келетін әлгі істерді істеп отырғанына есболат жұмыс істеп отыр деп отыр ма тоғызыншы майды тойлау жетінші майды тойлау бұрынғылардың істеп кеткен ісін аяқ осыған тап болып соларды көрсету ме жоқ әлде көшен тазалау ма ол кез келген адамның қолынан келеді былтыр алды мен көрсетіп отырған 15 гектар шабындықты оның қос, ортасында тағы әкімшіліктің жері бар жыртқызды да тастады 31 тамызда үкіметке қайтару керек болатын екінші неде міне мақсатты деп бірақ шындығына келгенде ол 18 жыл бойы біз ауыл болып шулап жаттық қайтеміз енді іштен шыққан жау жаман деп сатқындар да шығып жатыр өйткені олардың да аузы мүмкін майлап жатқан шығар не түсінбей басқа бір қиялмен жүрген шығар Ештен айта алмаймын бірақ та ауыл халқының тұрмысын жақсартам десең өзің айтқандай өзің айтқандай ауылдың жайлымында, чабындығында, шабындығын да тіпті егістікті де ауыл халқы өзі игеру керек сырттан келіп ешкім істеп бермейді өзіміздің қолымыздан келеді халықты етпен де сүтпен де жұмыртқамен де көкөніспен де жеміс жидекпен де ең бастысы нанмен қамтамасыз өз қолымыздан келеді бірақ лабораториялар жұмыс істеу керек бақылау күшеу керек субсидияны байларға емес үлкен фермерлерге емес қарапайым халыққа беру керек дотацияны да солай ауыл халқына қолдауды солай жасайды дотацияны алды ә, субсидияны алды деп бекеевтер анау ауру малдарды генералы жолда жауап беріп құжаттары жоқ енді барлығын әйтеуір заңға жатыр қалай заңға сыйғызып жатқанын білмеймін сондықтан біздің ауыл үшін ауыл емес біздің кербұлақ ауданына құзыретті ревизия жіберіңіз жер түгел халық меншігі орнына қайту керек сол жермен тікелей жұмыс істеп жатқан адамдар ғана әр ауыл өз маңдағы жерді өздері егінде келады шөбінде шабалады, малында бағалады. алады міне қарап жатсаң міне бағанада жібердім көрші ауыл шұбардағы шөженов дейді бекеев дейді тағы тағы сол сияқтылар жерді алып алған халықты тек қана қанауды бір бірін айдап салуды ғана біледі оларды ашып көрсетіп отырған адамдар мен сияқтылар кінәлі қашанғы есболатов сияқтылар тайраңдап жүреді жұмыстан қуылсын журналистің де қолынан түк келмейді бейбіт исабаев ол да қуылсын маман келсін онсыз да ә, былтыр он екі гектар жерге қант қызылшасын ектік деп қанттың дауы болып жатқан кезде жүз алты гектар болып шығып отыр қалған алты мың гектардың несіне ішіп жеп қойды солар басқашаға ойлауға болады ақсудағы қант зауыты анау берілген бөлінген 12 миллиард э, қайда кеткені белгісіз дейді біздің саржөктің суы анау аз ақша бөлініп жатқан жоқ мемлекет тарапынан аз ақша бөлініп жатқан жоқ бірақ үкіметті бақылайтын ешкім жоқ үкімет бір біріне көз қысты бармақ басты деп ақшаны бөлген ақшаны әйтеуір тезірек жоқ қылуды ғана біледі ондай ондай ә, қолдарына түк келмейтін ана тілін менсінбейтін министрлер ме үкімет басшысы ма керегі не анау қытай, қытай арқылы көңілді бөліп жатсаң қолынан келмесе онда сәлім өтен сияқты жұмамұрат шәмші сияқты азаматтар басқаралам деп отыр ғой соларға беріңіз әлихан смайыловтың қолында түк жоқ одан гөрі анау ауылдың қарапайым тұрғыны ақтөбе болсы жаңағы темір қаласының қаласының ауылы ма сол ауылдың тұрғыны әшімов саматқа берің басқарсын ана батыс қазақстандағы суға байланысты әбілетіп да сына алтайға ең басты халық еңбек етуге мүмкіндік алу керек қашанғы қиялмен өмір сүреміз біздің ауыл жақтағы аудандағы мал өлімін тоқтаттырыңыз жерге байланысты заңсыздықтарды болдырмауды жолын қарастырыңыз қорыта айтқанда халыққа еңбек етуге мүмкіндік беріңіз егер мен өтірік айтсам қыстағы жарайды жаптыңдар қазір де міне қырылып жатқандар көрсетіп жатырмын атқызып жібер астырып астырып қой мен өзім үшін сұрап отырған жоқпын мен өзімді көрсетсем тек қана үлгі үшін көрсетіп отырмын міне мысал үшін көрсетіп отырмын жазығым көшіп келгелі бері міне жиырма жылға халыққа Ембек етуді үлгі қылу бала тәрбілеуді үлгі қылу ембек етуді үлгі қылу малды көбейтіп жерге ие болуды үлгі қылу оның етін құртма ерімшіген қымызды сатуды көрсету тура қазір осы қалпында жібере берсеңіз жер жанат жетісуда жоқ болуы мүмкін біріншіден ең бірінші кінәлілер мына өңештері өсіп кеткен тек қана қылғыта беруді бірақ басқа кені білмейтін билік ішіндегі есектер мәңгүрттер шірген құмалақтар солардың қатарында тұрмаймын десеңіз мен айтқан жоғарыдағы айтқанымды істеңіз не болмаса халықпен ақылдасып дұрыс жолын табыңыз қашанғы диванға артымызды жабыстырып қым. өз аузымыздағы несібемізді билік ішіндегі чірген құмалақтарға есектерге мәңгүрттерге беріп қойып, аузымыз құсы шөппен сүртіп отырамыз. Ана 17-сіндегі көрші ауыл шұбардағы халықтың үндеуін тыңдадым. Ол жерде шабындық ешкім алмады деп жатыр. Шабындықты қайтып алады егістіктің бір гектарына 15 ақ теңге жайылымға 20 ақ теңге шабындыққа 10 мың көлемінде салық салып отырсаңдар шабындықты да түсіріңдер сол 20-25-30 теңгеден асырмай онда да сол ауылдың тұрғындары пайдалансын сырттан келген ешкімге ештеңкені сатудың қажеті жоқ жетісу облысы Кербаға ауданы ә, айтпақшы ана машербетов қалдың, үйін қайтарып шаруашылығын қайтарып берсін бекеевтер онан кейін ауданды мен облыс не республиканы айтпаймын аудандағы депутаттар қайта сайлансын бұрынғылардың біреуі де жолатылмасын қысқасы халыққа мүмкіндік беріңдер қасым жомарт кемелұлы тыңдап отырсаң бір жағына шығарат деп сенім білдіремін жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылынан ақылбайдың бақытқаны әзірше